navbatdagi savol hmm. otabek jo'rayev nomidan kelgan qazo ro'zalarini har kuni tutsa bo'ladimi ya'ni orasini uzmasdan alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah zimmasida qazo e, ro'zalari vojib bo'lgan kishi qazo ro'zani yilning hamma kunida tutsa bo'ladi faqatgina besh kun bundan mustasno bo'ladi ikkita hayit kunini o'zi ramazon hayitining birinchi kuni qurbon hayitining birinchi kuni shu bilan birgalikda qurbon hayitidan keyingi uch kun ayyomut tashriq deb nomlangan tashriq kunlari mana shu besh kundan boshqa yilning xohlagan vaqtida juma kuni shanba kuni va yakshanba kuni demasdan xohlagan vaqtida bir biriga ulab ham ajratib ham tutishligi joiz bo'laveradi faqat bu e, qazo ro'za tutadiganlarga bir eslatma ma'nosida aytib qo'ymoqchimiz nafl namozlarida kunduzi to peshin vaqti kirmasdan ozgina oldingacha niyat qilib olsa bo'laverardi ertalab tong otgandan keyin bomdoddan keyin ovqat yegisi kelmasa niyat qildim bugunni nafl ro'zasini desa naflga o'taveradi ammo qazo namozida tong otguncha ya'ni bomdod vaqti kirguncha qazoni niyatini qilib olish kerak bo'lmasa qazosi qazo bo'lmay qoladi shuning uchun kechqurun yotishdan oldin ham niyat qilsa mayli saharlikka turib og'iz yopishda niyat qilib olsa ham bo'ladi lekin og'iz yopadigan vaqt kirib bomdodning vaqti kirgandan keyin qilgan niyati qazoni o'rniga o'tmaydi va o'q tutgan qazosi qazo bo'lmay qoladi allohu alam